Uma ah, boa tarde, sou Maurício Malcoca. Hoje vou fazer uns vidinhos, um vidinho aqui das variônicas, que é um material que nós produz ele. E o Edson aqui é que vai gravar. Então vamos Vou pegar as inteiras. Essa aqui são as variônicas que nós fabricamos. E, e o pessoal que tiver interesse nesse tipo de material, a descrição está embaixo do vídeo. essa aqui são as variônicas modelo 2. Então a logo nós vamos estar com o outro modelo 3 também, que nós vamos apresentar junto. elas têm a, a parte embaixo que é a câmera, que é com o rosto. Você pode pôr testemunho, pode pôr topázio, rubim, ouro para caçar ouro, diamante caçar diamante. E também pode ser usada por radiestesia. São todas de um material só, elas são todas feitas tudo é o latão, que é o metal amarelo, ó, parecendo ouro. E não tem outro tipo de material nela, os rolamentos são tudo também amarelinho. E elas são especial para caçar ouro. E é mais usada com a radiestesia. Eu tenho meus vídeos aí, tem feito os vídeos aí, então o pessoal tem, tem aí o pessoal pode ver como é que usa ela. Aí o pessoal que tiver interesse, a descrição está embaixo do vídeo. Vamos ao vídeo. Maurício Mococa, fazendo um vidinho aqui, que nós estamos aqui num riozinho aqui, no estado de Minas. E estamos fazendo aqui uma, umas peneiragens aqui para ver o que que acontece aqui, o que que nós achamos. Vamos dar uma olhada aqui no cascai. Uns quartos, hein? meio, meio amarelado. Então a... Uma pedrinha também tá vermelha, ferragem. Serragem até que tá tendo, mas tá tendo muito corte no meio, nunca ficar de corte. essa catando, aí tá com a galera, só tá bicando. Não. Olha. Aqui em cima, que é isso? Caiu pra baixo. Hum. Muito bonitinho ali. Muita pedrinha que parece diamante, né? Olha, rapaz, que triminho bonito. Olha. Tá parecendo mais uma palinha, viu? Não, parecendo uma organita. Rapaz. E... Aqui você tem que olhar bem, quanto mais você olha, mais você vai vendo alguma coisa mesmo. Mas pela, pelo parece que ela tá espelhada. Ó. Um ao outro aqui, ó. Quanto mais você olha, menos você olhou. Achou um pingo d'água aí? Mostra ele aí. Cadê? Pega no dedo aí. Mostra aí na câmera. Aí, ó. Ó, quenico, hein? Olha, uhum. foi. Não é? Parecendo que é, foi. Oi. Que pedra incrível. Hum. Mas tem tipo. Tipo cor de ouro. Tem ouro nela. Né? Ah. Deixa eu ver. Tem tipo um brilhando ouro nela aí. Tem não. Não tem? Tem. Mas é uma maracacheta grudada nela, sei lá. Hum? Não vai correr de mim nesse tempo. É, tem muita pedra bonita, hein? Muita pedra aí ajeitada. tem. É, umas pedrinhas para dar uma olhada com carma nela, viu? Tem é alguma coisa aqui meio parecendo alguma coisa, Hum? Um aqui tá parecendo um diamante né, E aqui, ó. E esse aqui, ó. O outro bilhão em água, né? Então, agora depois nós dá uma separada nela, porque às vezes tem alguma morganitinha, alguma coisinha no meio. Aí, ó. Oh, esse, esse é o pino do... do... Ah. Hã? aí, passei a mão em cima dele. Segura aí. Esse nós foca bem, vai virando ele aí. Hum. rosinha. Olha lá, ó, hã? Rosa? É. Esse aqui tá assim Rosinha? E ei. Bom, vamos lá dar uma olhada lá que o rapaz parece que achou alguma coisa meia rosa. Não sei se ele é um diamante, mas é bonitinho, é? Aí, ó. Ah, vamos ver. Às vezes não é coisa valiosa. Não tá dando pra ver de longe. Olha tá lá, tá bom. Esse primeiro aí, ó. Esse aqui. É. É bonito, hein? Bonitinho, não é? ver, ó diamante... Não tá pegando sol aqui, mas é... Se for diamante, não é, tem da cor Tá né? com cara de ser uma margarita, ela tá dando um reflexo. É. Olha o tamanhozinho. É. Muito bonitinha a cor dela. Olha aqui, ó. Olha. Hum? Tá com cara de uma margarita, é um quartinho rosa. Vamos, já, vamos virar essa primeira para nós fazer a outra. Calma tá, aí. não, tá não pera aí, eu vou caçando nela, você vai bater na outra. Tem coisa boa ali. Não sei. Tem coisa boa ali. Já vai preparando aqui, a outra ó. lá. Vai treinando isso aí, ó. Vou tocar a mão suja, pô. Tá... tem que lavar essa mão pra Minha mão tá suja. O que saiu, coisa boa, saiu. Não sei se saiu, não, né, mas tem coisa boa aí, tem. Né? Sim. Agora eu vou dar uma olhada aqui, até que você vai preparando, né? Tô preparando outro. Vou, vou tirar outro em outro lugar, pode? <coughs> Tem que pegar o lugar que tá aquele diamante aí. Vamos ver se nós tira ele. Tá. Mas tem que usar as horas. Cadê as horas? Tá aqui, ó. Você consegue comandar ela na minha mão? Não, vai lá. Comandar tá, ela. É, é, tá reto no rumo da pá por ali, ó. Eu vou tentar comandar ela também. Eu não tenho muita pressão nessa, mão. Vai, experimenta ela, vamos ver. Variônica. Me dê a direção onde está o diamante. Diamante carbonado. Carbonado. Um. Pode ir que já está na reta. Dois. Três. Vai tá, tá lá, ó. Peraí, traz aqui. O boi tá para trás. Não, ela tá com esse rumo, vem aqui. Aqui, ó. Não, nem não, ela tá pegando água. Tua, tua, tua radiestesia tá fraca. Aqui. Me dê a direção até tá o diamante carbonado. Se tiver na reta, segue reta e cruza em riba dele. Se tiver na reta, segue reto e cruza em cima dele. Um, dois, três. Vai, vai pra frente. Não, traz aqui. Entra esse daí pra ver. Segura aqui. É que eu não vou entrar dentro da água. Segura aí. Olha onde? Da direção de um diamante carbonado. No rumo da pazinha. É só cortar reto aqui, quer ver? Olha lá, tá lá pertinho dela. Tá aqui mesmo. Né? Segura, deixa eu arrancar lá. Deixa eu arranca ele. É, você tem que tirar dela pra cá. Uhum. É, papá não cá pode ficar aqui e aí vai correr enxurrada onde você vai arrancar o ferro para baixo quando nesse meio aí. Vai puxando por cima aí, ó até onde você tá com a mão aí, vai pegando essa parte de risco. Às vezes é muito pequenininho, né? Uhum. Hã? Uhum. Uma uva. Depois pegar um negócio que não pega. Pega essa parte de riba aí, esse cascalho grosso tá por cima. Vai cascando ele por riba. Eu acho que ele tá bem em cima aí. Ele já tá caidando, né? Bom. Já vai dar um tanto bom. Pode chacoalhar com força mesmo, sem vontade. Isso, vai bater nela para ir descendo esse tempo para baixo. Tá bom. É, não está muito fácil tirar ele daqui não. A areia está muito fina. É, agora vamos achar os cascaim bonitos aí. Aí, ó. Topazinho sai. Então, vou jogar dentro da tua peneira, põe peneira pra trás. Aí cai aqui dentro da crateira. Uhum. Você cai aqui dentro da crateira de volta. Uhum. É, simples. é simples. <laughs> Olha que coisa mais linda. Esse é lindo. Eu vou tirar essa daqui. aqui. Um citrino, né? Fica na minha mão. Pediu o pessoal para se inscrever no canal, deixar o like. olha que citrininho bonito, rapaz. Uhum. Hã? Uhum, já bati os olhos com isso. Ó. Uhum. Muito bonito, hein? Uhum. Tem um é meu. Vai escapar daqui dentro. Nós vamos encerrar esse filme, porque ele já está ficando muito longo. E nós vamos gravar outro. Até o próximo vídeo.